Ola, somos a Compañía de Teatro Panadaría e hoxe estamos aquí para convidarvos a que colaboredes co Festival das Bretemas. O Festival das Bretemas, que é un festival onde nos comezamos, eh, programado con moito agarimo, eh, dende unha óptica feminista, eh, levando ali moitas mulleres creadoras e dinamizando esa vila, a vila de Ponteareas. Así que nada, vos animamos a que apoiedes o seu Berkami, que teñen aí con moito con moita forza para poder seguir. Ui, nada, eh, <laughs> eh, marchamos, que temos, temos función. Apoiado Bercami, no Festival das Bretemas. Veña.